Bon, ben, c'est parti pour une nouvelle saison, euh, saison de moisson, de battage et tout, avec cette année plusieurs sorties pour la lieuse, faire des gerbes de blé puis le battage. Première opération, ben, c'est simple, c'est mettre la lieuse en position de travail. Elle vient de sortir euh, du, hangar, elle n'a encore pas fonctionné, donc là elle est en position de route sur le long, mais on va la mettre en position de travail pour couper des gerbes de blé dans le champ qui est juste là à côté de nous. mais attends, il faut enlever la flèche. Ah bah, faut qu'on la bascule à l'arrière. Il faut qu'on bascule... Euh... La machine à l'arrière. Et enlever la flèche. T'as-tu dans là Non, mais bah, où c'est qu'elle est euh, la flèche Elle est là. La flèche, elle est là. Bouge pas, bouge pas. Ah mais d'accord, bah, pas trop lourd ça va. Pareil, je savais pas. C'est fait. En équilibre. Ça, ça vient là. En équilibre. Voilà. Maintenant, ça là. Oui. Et ça, ça, va dessous pas. Et ça, c'est pris dans, je sais plus quoi, euh, c'est pris quelque part. Voilà. Voilà. On appuie dessus dans les <laughs> blottes. Ah d'accord, j'ai le hein. Et puis t'as euh, ton tyran là, qui est dessus, là, qui vient s'enclencher là. Voilà. C'est ça qui est là, qui vient là. Voilà. Un gars qui connaît ça. Ah oui, bah. voilà, ah, maintenant, on pose tout ça. Euh, on un peu. Ici, on va la, relever. Ça, ça vient là. on a pas assez là. Deux. Si, voilà, ça met un petit trou là. on va la mettre tout de suite. Tout de suite, vas-y. Encore un Encore un peu. Je trouve tendeurs exceptionnels. Voilà, mets tout par terre. Non, non, t'es chauffé, il a pas de la gueule. Tu maintenant, non Oui. Ouais, le rabatteur. Ça vraiment comme une motion. Ah là là, je suis ça. Attends, il y a un sens. Il y a un sens. Hein. Ah, Le bon sens près de chez vous. Alors, le crédit, la le bon sens. T'as une clé à un endroit. Attends, tourne, tourne. Tiens, là, t'es pas mal. Attends, arrête, arrête. Ah, ah, t'es pas dans le trou Attends, mais faut que tu filmes. Là. Non, ça va pas. Tourne encore, tourne encore un tour. Ils sont décentrés, il y a un détrompeur. Ah, mais c'est dans l'autre sens. Non, là, tu n'y es pas encore. Vas-y, quand un coup, un petit coup, on arrive à bout des grandes femmes. Hein. <laughs> là, attends, Là, tu dois être dedans. Ah Oui, ça y est, la Pousse, mais pendant la culotte. Aïe Ça fait mal. Ça là, là. tu y es dedans. Là. Alors maintenant, machine là, vient là. Retire un peu. Pas un peu. Allez, c'est bon. automatique. Bon, le Bon, ça démarre. Attention. On chauffe un peu la bougie avant ne va plus. c'est ce qui se passe Ah, au contact euh, bah, Non, il n'y a pas de contact. Comme les batteries, non Pas grand-chose dedans. Ça chauffe. On est tous euh, passionnés de mécanique, ça évidemment il le faut. Il faut, savoir un petit peu, il faut être euh, un petit peu quand même au courant des choses pour acquérir ces machines, les remettre en état, les faire fonctionner, intervenir quand il y a besoin. Bon, il faut, être quand même un petit peu du métier, c'est vrai. Hein. Voilà, expliquez-moi un peu toutes ces manettes. Ça, c'est pour euh, relever et baisser l'arbateur, n'est-ce pas Comme ça, voilà. Ça, c'est pour l'avancer ou le reculer. Ça, c'est pour déplacer le lieur là-bas. Pour faire des belles gerbes bien liées par le milieu. Et ça, c'est pour régler la hauteur de coupe. Ça, c'est tout, des commandes hydrauliques, n'est-ce pas Des commandes hydrauliques à la force du bras. On est prêt à travailler. Vas-y. Euh, oh. Le, point faible de la les toiles sont fragiles. Parce qu'avant, c'était tiré par des chevaux. Donc quand ça bourrait, le cheval, ça le calait. Mais le tracteur, lui, ça le cale pas, continue. Donc l'étoile, c'est pour que un jeu de toile d'avance,

Vas-y, avance, Claude. Avance doucement. qui est Vas-y, Claude, et on va te payer l'apéro après. Tu vas boire deux tournées. Bon, eh oh! hein. oh, j'ai commencé très jeune à la ferme paternelle. Je crois que mon père a eu son premier friteur qui était un petit McCormick Formal Cube en 1956-57. Ça, c'était le début du premier tracteur à la ferme. il y avait surtout une anecdote intéressante, c'est que à l'époque, donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà pour la batteuse. La batteuse qui venait à la ferme, c'était la batteuse de la Cuma. Bon, la batteuse de la Cuma, c'est quand même un gros ensemble comme on, va faire au commis dans huit jours. La presse, la batteuse, et il y avait la fameuse société française. Tracteur Société Française, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Quand la batteuse venait à la ferme, surtout pas à l'école, euh, essayer de comprendre comment cette fameuse machine peut fonctionner avec une personne qui est dessus qui met une gerbe de blé, la paille vient d'un bout, le grain vient de l'autre. Ça c'était vraiment un mystère. Et le gars qui conduisait le tracteur, je ne lâchais pas d'une semelle parce que ce poum poum poum, ce tracteur là, le voir démarrer, le mettre en marche, c'était vraiment un spectacle fantastique pour moi. Et à l'époque je disais, quand je serai grand j'en aurai un comme ça. Et aujourd'hui j'en ai un, j'en ai même plusieurs. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve, un rêve d'enfant si on peut dire. a surtout aussi un devoir de mémoire envers les, nouvelles générations qui n'ont pas connu ces engins-là. Parce que ça, c'était notre enfance, on l'a connu. On a vu, nous, la progression du monde agricole. Aujourd'hui, on est arrivé peut-être à un summum avec des machines hyper sophistiquées électroniques, mais toute ces évolutions depuis le, euh, la faux, euh, la javeleuse, la lieuse, euh, on, les a vus, on les a connus, on les a vécu à la ferme. Donc aujourd'hui, nous, on le connaît, mais les générations, les jeunes d'aujourd'hui, eux, n'ont pas connu ça. La seule façon dont ils peuvent le voir et le connaître, c'est en venant nous voir et en regardant avec nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on perpétue ces gestes d'antan pour ce fameux devoir de mémoire. tâche, la lieuse. Elle coupe, elle attache, elle fait un nœud qu'on appelle une gerbe de blé. Bon, là, c'est casse-croûte. J'ai trouvé, il est Ah bah à la fois j'avais dit. Bah, J'avais dit, oui. Et, eh, à la fois j'avais dit, le tour du champ, c'est le tour le plus grand. Oui. C'est le plus long. Il y a mon père, putain, les bêtes arrivent au bout, mon père est couché. Voilà, magna. Oh, c'est un cac. Putain, les bêtes arrivent au bout. Oh non, c'est bien. Je me rapproche. Ah Florent ah, maintenant, il tape sur un ordinateur, le tracteur il part tout seul, et puis il fait, il tout, il il fait quoi maman Il retourne, il au garage. retourne avec deux hectares, de toute façon, de il pas c'est euh, le râteau, Dites donc, ils sont pas véganes, vos invités. Hein. Ah, ils tiennent à table. Hein. je sais pas, euh, très jeune, à la ferme des parents, avoir euh, ces fonctions-là, la moisson de tracteur et tout. Et puis là, bah, euh, je sais pas, j'ai dû faire ça pendant près de 65 ans. Jean, hein ça se revise l'hiver Bah voyons, oui, oui, oui il n'a pas le temps, l'hiver. Il allait bien pourtant jusqu'à là. Oui, oui, Ah ben, il, était vivant avant d'être mort. Il était passé l'hiver. Il teste les côtes l'hiver. L'hiver avec la voisine Oui, oui, oui. On non Bah oui, bah oui. Et puis t'avances. On dételle, t'avances. Allez hop, on dételle. Évidemment, aujourd'hui, ça serait plus pensable pour du monde agricole de travailler comme ça. Aujourd'hui, nourrir la planète, c'est quand même quelque chose. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup moins de gens, c'était différent, mais on fait coexister les deux et ça, c'est très bien. Alors fais une mouillette. ça. me rappelle euh, le Allez, deux dessus en chapeau et voilà. Alors, on un peu. Et tu peux pas tes pieds. Voilà, vous donnez en dessous. Une mouillette, voilà. Là, il y a un petit peu d'herbe, l'herbe va mourir dedans parce que là, on peut manifestement pas les tasser avec euh, trop d'herbe, ça va chauffer puis euh, voilà. Euh, pourrir. Hein. comme c'est là, ça, ça mouille pas ça. Hein. Il peut pleuvoir. Si ça pleut, ben, la pluie suit, la, paille et tout. Et avant, de les ranger, ben, on les écarte, on les fait sécher et on peut les rentrer. Et c'est facile à compter parce que là, on a mis 8. Donc on compte bah, par multiple de 8. On sait combien il y a de gerbes dans le champ. Mais les mouillettes, c'est pas pour les œufs durs